Astăzi este despre a goli. Uh, nu știu dacă ai citit Șlefuitorul de Diamante. Acolo Michael Roach spune că orice lucru are vacuitatea lui, adică are uh, goliciunea lui. Și asta înseamnă că dacă, de exemplu, am un pix și uh, îl țin în mână și intră cineva în camera unde eu stau cu pixul în mână uh, și vede un pix, își dă seama că e pix. Dar dacă intră un câine, crede că este ceva de rost Iarăși, dacă las pixul jos uh, și eu plec din cameră, el nu înseamnă mai nimic. Este gol de sens, cum spune șlefuitorul. Și pe mine m-a ajutat în dimineața asta acest, uh, acest fenomen de vacuitate, de goliciune, Ehm, pentru că mă doare gâtul foarte tare și m-am gândit că toată lumea când uh, doare gâtul trebuie să se ducă la doctor sau să-și ai pastile sau și să nu-i mai dau sensul de suferință și de trebuie să mă duc și trebuie să sufăr și să-i dau alt sens. Uh, ehm, a goli pentru mine uh, este ceva care ține de sănătate. Uh, ehm, Ciao!